こんにちは、粟田洋介です今日はジェッソの粒子の話といつも使っているのと違う粒子で絵を描いてみようと思いますいつも使っているホルベインのジェストなんですがここにタイプが書いてあるんですけどこれが標準粒子っていう N ですねこれをいつも使ってるんですがまあ標準なのでまあ普通に書きやすくて特徴を説明するのも難しいぐらい普通です ででこの S から LL まであるんですけど S の方は微粒子タイプこの粒子がとても細かいですねなのでとても書きやすいと思います今度 M をやめて S にしようかな S の方は細密がなんか書くのに向いているらしいですで L LL ってあるんですけどこっちが素粒子素粒子っていうんですかこれ荒っぽいやつですねでこっちに行くと書きやすいというよりは まあ、仕上がりの見た目ですね荒っぽい見た目の作品っていう感じになる、まあ、味のある作品になるっていうことですねちょっとね S も使ったことないんで、まあ、言い切れないんですけどなんか S は想像つくんですけど LLL の方ですねでどうせだったら一番粗い LL の方を使った方がいいと思うんで LL を買ってみましたでこの間1枚絵描いたんですけどなんか紙やすりに絵を描いてるような感じでしたでちょっとその作品には別のメディウムとか混ぜてこのジェストの質感 版っていうのは特にちょっとわからない感じになっちゃったんでこのジェスを普通にこれジェスをキャンバスにちょっと軟膏とか塗ってそれにアクリル絵の具で今日は絵を描いてどんな感じかお伝えできたらと思います。 1回目のコードが乾いたんですけどちょっとザラザラした感じがありますなんか粒々がザラザラなんですけど何回か塗ったらこの粒々が増えるのかなあと2コートぐらい塗ってみたいと思いますなんか塗ってる間もジャリジャリした感じがしてちょっと楽しみになってきましたすごいこのザラザラな感じ2コート目が乾きました でなんかこのいい感じの質感があるんでもう塗らなくてもいいかなと思うんですけどもう一回塗ったらどうなるのかちょっと見てみたいんでもう一回塗ることにしますもう塗ってる時にジャリジャリします絵を描いてる時もこうやってジャリジャリするんでしょうねなんかコンクリートの壁みたいです これが乾いたら絵を描いていきます3度目のコートが乾きましたなんかね表面がザラザラですこれは面白い感じになるんじゃないかと思いますではちょっとね絵を描いていきます ジェストなんて買ったことがないどんなジェスがいいんだろうっていう方のためにちょっとお話したいと思うんですが画材屋さんに行って S だの M だの L だの LL だなあったらどれがいいんだろうって迷っちゃいますよねそんな時はとりあえずジェスソを使ってみようという人はまあ、標準とか微粒子タイプなんかも書きやすいと思うんでこの S か M っていうのをお求めになるといいと思いますで L とか LL はもうザラザラの質感が面白そうだってね 思った方はこっちの方をお求めになるといいんじゃないかと思います。 ザラザラしたキャンバスに絵を描くときは私は筆にたくさん絵の具をつけて絵を描くことにしていますなぜなら少ない絵の具でザラザラの表面をゴシゴシこうやって描くと毛先がだんだん削れてきますなので筆先を守る意味でベトッと筆に絵の具をつけて描いた方が筆にはいいと思います 絵が完成しましたこれは襟のあるシャツというタイトルにしましたでこの表面のザラザラ感ザラザラ感というかこの質感ですねは残っていますで触ると ざらつくんですけど最初のようななんか尖った噛みやすいみたいな感覚と違ってまあこの質感が残ってて絵の具で塗ってあるからちょっと滑らかになったといった感じです描きやすかったかっていうとまあ描きやすかったです描きやすいっていうのはツルツルに描く時の描きやすさと違ってザラザラのものに描く時はザラザラのところに描くような描き方をするのでまあ描きやすいというよりも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 ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。